लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड बनाने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम इनके बारे में सीखेंगे slide shows slide transitions automatic shows आप नाजरीन के सामने स्लाइड पेश करने के लिए स्लाइड शोज का इस्तेमाल कर सकते हैं स्लाइड शोज डेस्कटॉप्स या प्रोजेक्टर्स पर दिखाए जा सकते हैं स्लाइड शोज मुकम्मल कंप्यूटर स्क्रीन ले लेता है प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो मोड में तरमीम नहीं की जा सकती स्लाइड शो सिर्फ दिखाने या इजहार के लिए हैं presentation sample impress dot ODP खोलें इस प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो के तौर पर देखें मेन मेन्यू में से स्लाइड शो पर क्लिक करें और फिर स्लाइड शो सेटिंग्स पर क्लिक करें मुतबादिल तौर पर आप स्लाइड शो को शुरू करने के लिए फंक्शन की F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के तौर पर जाहिर होती है आप अपने कीबोर्ड पर एरो बटन का इस्तेमाल करते हुए स्लाइड्स के बीच नेविगेट कर सकते हैं मुतबादिल तौर पर कंटेक्स्ट मेन्यू के लिए दायां क्लिक करें और नेक्स्ट मुंतखब करें ये आपको अगली स्लाइड पर ले जाएगा स्लाइड शो से बाहर आने के लिए कंटेक्स्ट मेन्यू के लिए दायां क्लिक करें यहाँ एंड शो मुंतखब करें बाहर आने के लिए दूसरा तरीका है एस्केप बटन दबाएं। आप mouse pointer as pen option का इस्तेमाल करते हुए अपने सामयीन से बातचीत कर सकते हैं इस ऑप्शन को फाल करें और देखें ये किस तरह काम करता है मेन मेन्यू में से स्लाइड शो और स्लाइड शो सेटिंग्स पर क्लिक करें स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है ऑप्शंस के नीचे माउस पॉइंटर विजिबल और mouse pointer as pen boxes को चेक करें डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए ओके पर क्लिक करें फिर से मेन मेन्यू से स्लाइड शो पर और फिर स्लाइड शो सेटिंग्स पर क्लिक करें नोट करें कि कर्सर अब पेन में बदल गया है ये ऑप्शन आपको प्रेजेंटेशन पर लिखने और कुछ बनाने की इजाजत देता है जब ये स्लाइड शो मोड में हो जब आप बायां माउस बटन दबाते हैं आप पेन से खाका बना सकते हैं पहले पॉइंट के सामने एक टिक मार्क बनाएं ट्यूटोरियल को रोक दें और ये मश्क करें एक इम्प्रेस स्लाइड पर एक छोटी तस्वीर बनाने के लिए स्केच पेन का इस्तेमाल करें अब माउस के बाएं बटन पर क्लिक करें अगली स्लाइड जाहिर होती है आप अगली स्लाइड को आगे बढ़ा सकते हैं जब आप स्पेस बार दबाते हैं स्लाइड शो से बाहर आएं, कंटेक्स्ट मेन्यू के लिए दायां क्लिक करें और एंड शो पर क्लिक करें आगे स्लाइड ट्रांजिशंस के बारे में सीखते हैं स्लाइड ट्रांजिशंस क्या हैं ट्रांजिशंस इफेक्ट्स यानी असरात हैं जो स्लाइडों पर लागू किए जाते हैं जब हम प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मुंतकली या ट्रांजिशन करते हैं मेन पेन में स्लाइड सॉर्टर टैब पर क्लिक करें प्रेजेंटेशन की तमाम स्लाइड्स यहाँ जाहिर होती हैं आप इस मंजर में प्रेजेंटेशन में आसानी से स्लाइडों की तरतीब तब्दील कर सकते हैं स्लाइड 1 मुंतखब करें अब बायां माउस बटन दबाएं स्लाइड 3 और 4 के दरमियान स्लाइड को ड्रैग और ड्रॉप करें स्लाइड्स दोबारा तरतीबवार हो गई हैं इस अमल को अंडू करने के लिए कंट्रोल और जेड की साथ में दबाएं आप एक ही बार में हर स्लाइड में मुख्तलिफ ट्रांजिशंस शामिल कर सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू से पहली स्लाइड मुंतखब करें अब टास्क पेन में स्लाइड ट्रांजिशंस पर क्लिक करें अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स के नीचे स्क्रॉल करें और वाइप अप मुंतखब करें नोट करें कि ट्रांजिशन असरात मेन पेन में जाहिर होते हैं आप स्पीड ड्रॉप डाउन मेन्यू में से ऑप्शंस का इंतखाब करके ट्रांजिशंस की रफ्तार कंट्रोल कर सकते हैं मॉडिफाई ट्रांजिशंस के नीचे स्पीड ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें मीडियम मुंतखब करें अब ट्रांजिशन में आवाज जोड़ते हैं मॉडिफाई ट्रांजिशंस के नीचे साउंड ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें बीम मुंतखब करें इसी तरह दूसरी स्लाइड मुंतखब करें टास्क पेन में स्लाइड ट्रांजिशंस पर क्लिक करें अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स के नीचे व्हील क्लॉकवाइज फोर स्पोक्स मुंतखब करें अब स्पीड ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें मीडियम मुंतखब करें आगे साउंड ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें अप्लाउज मुंतखब करें अब हमारी तरफ से किए गए ट्रांजिशन असरात का प्रिव्यू देखते हैं प्ले पर क्लिक करें हमने अभी सीखा कि एनिमेट किस तरह करें और स्लाइड ट्रांजिशन में आवाज के असरात किस तरह दें अब सीखते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं जो खुद ब खुद पेश हो टास्क पेन से स्लाइड ट्रांजिशंस पर क्लिक करें ट्रांजिशन टाइप में चेकर बोर्ड डाउन मुंतखब करें स्पीड ड्रॉप डाउन में मीडियम मुंतखब करें साउंड ड्रॉप डाउन से गोंग मुंतखब करें loop until next sound check करें रेडियो बटन ऑटोमेटिकली आफ्टर पर क्लिक करें टाइम 1 सेकंड मुंतखब करें अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स पर क्लिक करें नोट करें कि apply to all slides button पर क्लिक करके तमाम स्लाइडों के लिए यकसान ट्रांजिशन लागू होता है इस तरह हमें एक एक करके हर स्लाइड के लिए ट्रांजिशन शामिल करने की जरूरत नहीं है मेन मेन्यू में स्लाइड शो पर क्लिक करें और फिर स्लाइड शो मुंतखब करें नोट करें कि स्लाइड्स खुदकार तरीके से पेश होती हैं प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए एस्केप की दबाएं। अब वो प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं जो खुद ब खुद पेश हो लेकिन हर स्लाइड के जाहिर होने के लिए वक्त की मुख्तलिफ तरतीबात के साथ ये मुफीद है जब प्रेजेंटेशन के कुछ स्लाइड्स में मौजूद ज्यादा लंबे या पेचीदा हों मेन पेन में पहले स्लाइड सॉर्टर टैब पर क्लिक करें दूसरी स्लाइड मुंतखब करें टास्क पेन पर जाएं, स्लाइड ट्रांजिशंस के नीचे एडवांस स्लाइड ऑप्शन पर जाएं। ऑटोमेटिकली आफ्टर फील्ड में वक्त दो सेकंड दर्ज करें मेन पेन से तीसरी स्लाइड मुंतखब करें टास्क पेन पर जाएं, स्लाइड ट्रांजिशंस के नीचे एडवांस स्लाइड ऑप्शन पर जाएं। ऑटोमेटिकली आफ्टर फील्ड में तीन सेकंड दर्ज करें चौथी स्लाइड मुंतखब करें और इसी तरह स्टेप्स को दोहराएं जैसे पिछली स्लाइड के लिए किया था और वक्त को चार सेकंड में तब्दील करें मेन मेन्यू में स्लाइड शो और फिर स्लाइड शो पर क्लिक करें नोट करें कि हर स्लाइड मुख्तलिफ वक्त पर जाहिर होती है प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए एस्केप की दबाएं। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्लाइड शोज स्लाइड ट्रांजिशंस और ऑटोमेटिक शो यहाँ आपके लिए एक मश्क है नई प्रेजेंटेशन बनाएं, एक क्लॉकवाइज पहिया शामिल करें सेकंड और थर्ड स्लाइड के लिए गोंग आवाज के साथ दरमियानी रफ्तार पर टू स्पोक ट्रांजिशन करें एक ऑटोमेटिक स्लाइड शो बनाएं दर्ज जे लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाते हैं इनको सनद भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot O R G पर लिखें spoken tutorial project talk a teacher project का हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद के एम एच आर डी वजारत के कौमी खानदगी मिशन ने आई सी टी के जरिए हिमायत की है इस मिशन पर मजीद मालूम spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen intro पर दस्तियाब हैं इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया